Tämä on Helsingin pyöräileviiden porvareiden eli Heppiporukan pyöräretki ensimmäinen elokuuta 2013. Tässä on Mikko Savelius ja Henri Heikkinen ja mä oon Ossi Mentlahti. Me ollaan täällä nyt tota, kierretty Helsinkiä ja sellainen pyöräteitä sellainen puolitoista tuntia. Ja Save, mites, äh, eikö Helsinki investoi näihin tota, aika paljon? No puhutaan vuositasolla kuitenkin noin 5-7 miljoonaa uutta pyörätietä liikenneinvestointina. Että sinällänsä jos mietitään, että liikenteeseen investoidaan lähemmäs 100 miljoonaa, niin ei se kyllä kovin iso prosenttiosuus on. Joo, toi... pyöräilijät kyllä juuriverojakaan maksaa. <laughs> No jaa, no eikö me olla tässä porvarit, pyöräilijät porvarit? Että kyllä niin, me, me, me, maksata, me, me ollaan hyviä veronmaksajia. Kyllä, kyllä. Tota, äh, mites Henri, miltä, miltä on tuntunut filarointi? No ei tuossa tosiaan tullut viimeisen 15 vuoteen ajettua ja nyt kyllä muistan miksi, että joku tyttöystävistä joutuu kyllä pahemman kerran pettymään nyt, kun suvun ja kyky on sen verran heikolla kun ei ollut pari tuntia tuollaisella dildomallin penkillä. Niin... Joo, sulla on tämä ongelma, että sulla on tämä kova penkki vielä, mulla oli tää on onneksi pehmeä penkki. Joo, se paras on sellainen niin mummumalli, missä on jouhe. Se on totta. Me ei oikein, me käytiin tuossa hipsterialueella, niin tota, siellä on Flow-festivaali. Miltä sun mielestä näytti? No, se oli mukavasti sillä niin kuin valkealla muovilla kehystetty, niin kuin olisi myrkyttämässä jotakin. Eikö sillä päässyt niin eroon niin kuin useista ongelmista saanut? No se on vähän, se ei ole ehkä ihan kovin liberaalia politiikkaa siellä. Niin joo. Sä olit itse asiassa sanonut, että sä tykkäsit jostain, niin, tota, jostain liberaalikka alueesta jostain hip, eh, hippien tai hipsterien alueesta. Mikä se oli? Joo, siis se on tuo Kristiania Köpiksessä. Siellä on tuota, sellainen mukava anarkistinen meininki. Tämä oli ennen, nykyään ne on ihan ne on semmoisia keskiluokkaista. Keskiluokasta puheen niin tota, tiedätkö mikä tämä alue tässä meidän takana on? No. Kerro sä. <coughs> tää on, tää on ihan päähipsterialuetta on. Joo, tää, tää on Flow-festivaalien tota, Flow-festivaalin alue Lähetään pois. Lähetään pois. <laughs> Tässä on tämmöinen orientaali. Joo. Oh. Et sä varmaan jotain orientaali. Mietitkö, että tekikö Kuule, tää Hakaniemi, itse on hyvä, sellaista aluetta, täältä nimenomaan sitä saa. No. Täällä, saa, täällä on hirveän hyvä niin valikoima nimenomaan orientaalikama. Mentäis vähän. Täältä pitää nyt etsiä joku tapa, millä saa metron tota... Sun pitää tuosta lippu. No, Okay. Sitten tota... Onko silloin, että meissä edelleen sitten kuvailko Joo. Tää on... Tää on vaikeeta kyllä, mutta tää fillarin kuljettaminen tässä. Joo, eiköhän tässä ihan tarpeeksi pyörillä ehti yhdelle kymmenvuotiskaudelle. Seuraavan kerran sitten lähempänä 40 lähempänä 40. Lähempänä 40 seuraavaksi. Joo, on se, on se hyvä, että... On se hyvä, että joskus jotakin hyötyä näistä julkisista, kun metroonkin pääsee polkupyörään. Pitäisikö muuten Helsingin metro 11? Totta kai.